Монголын уул уурхаа бол бульдозер сонгол үнэхээр л Caterpillar сонгох хэрэгтэй юм байлээ. Энд одоо маргашгүй 23 жил ажилласан байна. Өнөөдөр ч гэсэн бид тэр хоёр техникийг ашиглаад өнөөдөр үйл ажиллагаанд ашигла ашиглаж явж байгаа. За өшөө цаашаа хэдэн жил ашиглахыг одоо одоо таашгүй л байна да. За намайг Нацаг дөрж гэдэг Эрдэсхойлон компани үйлдвэрлэсэн захирал. За бид 1996 онд Заамарт Баянголын Динжи орт гэдэг Алтны шороо орд ашиглаж олборт хийдэг байсан. Тэгэхэд бол бид бас нэг 10 10 хэдэн метр хөрс хуулалт хийх шаардлагатай болоод тэгээд анх удаа Монгол улсад нөгөө үйл ажиллагаа явуулж ирсэн Caterpillar-ийн албан ёсны дистрибьютор компанитай уулзаад D9 гэж бульдозерыг хамгийн анх худалдаж авахаар болоод ингээд Заамрын Баянголын Дэнжийн ор дээр 1997 онд анхны D9-ийг авчирж хөр суулж эхэлж байсан. Тухайн үед Монголд одоо үйл ажиллагаа хийж одоо явуулж байгаа уулуурхан компаниудад сонголт гэхээсээ илүү боломж нь Caterpillar байсан юм болоо. Ягаад гэвэл одоо техникээ өөртөө нийлүүлээд засвар үйлчилгээгээ өөртөө хариуцаад бүх юмыг одоо 100% үйлчлэгээ бидэнд үзүүлэх боломжтой байсан л Caterpillar гэж би одоо харж байна. Тэгээ энэ техник 2DS-ийг худалдаж авснаар манай олборлолт тухайн жилдээ маш өндөр гарч төлөвлөгөөгөө биелүүлээд бүгдээрээ л их ажлын амжилт өрн баяр баясгалантай байсныг одоо дурсан санах таатай байна. Өнөөдөр тэрийг авснаас хойш одоо 23 жил ажилласан байна. Өнөөдөр хүртэл үйл ажиллагаанд ашиглаж ашиглаж явж байгаа. Үнэхээр гайхамшигтай техник. За манайх КТ-ийн 9 техниктэй. 9 техник нөгөөнөөс хоёр нь Дэс Булдазер байгаа. Анх 97 оноос авснаас хойш ингээ 23 жил ажиллаж байгаа. Аа Дэс Булдазерууд маань ерөнхийдөө уул талбай дэвшлэх хот болын ажил тэгээд нөхөн сэргээлт шим төрс гэсэн юм дээр ажиллаж байна. За энэ техник маань одоогийн байдлаар манад 55740 моцаг ашигласан байдэ. За энэ хугацаанд э, энэ техникт бол хөдөлгүүрт нэг удаагийн их сурт орсон. За явах ангийн хувьд бол э, их засварт бол ороогүй. А зүгээр урсгал засварууд одоо гатгий солихын төр зэрэг ажлуудад бол орж байсан. А ер нь бол дэсч гэлтгөө ер нь кадын техникүүдийг засвар үйлчилгээгийн цаг тухайд нь хийгээд чанартай салбар хэрэгсэл ингээд хэрэглээд явуулдаа. Дээрээс нь мэдээж операторын ур чадвар эдгээр гурав хөшлийг ингээд хангаа явуулчихад бол ингээд техник маань урт удаа хугацаанд ингээд хийх хэвээр ажил хийгээд ингээд явж байна. Тухайн эдийн техникийн кат техникийг яг нэг өрсөлдөл сэргийлэх засвар үйлчилгээ цаг тухайд нь хийж явсантай холбогдуулаад техникийн насчлал өндөр байгаа гэж харж байгаа. Үнэхээр энэ техникийг ажилуулахын тулд мэдээж манай хамт олонны бас сайн мэрэгчсэн операторууд, инженер техникийн хамт олонд одоо энэ техникийг ашиглахын төлөө засвар үйлчилгээгээ хийгээд зүтгэж явна. Үүний ард бас энэ техник нийлүүлсэн Америкийн одоо Caterpillar компани, түүний аль бишний дистрибьютор Wagner Аз тоног төхөөрөмж компани дээр байгаа болохоор энэ техник өнөөдөр хүртэл одоо ингээд 23 жил хүртэл ашиглаад өшөө цаашаа хэдэн жил ашиглахыг одоо одоо таашгүй л байна да. Wagner Аз компани компаниг компаниг сонгосон одоо шалтгаан одоо тухайн техник дээр эвдрэл гаргахад эрэх холбоотой байдаг. Эргээд харилцагчтайгаа танаа техник дээр ямар эвдрэл гарсан, сая танаа техник дээр ийм эд анги дээр сур үйлчлэгээ хийлээ шүү. А энэ хэд анги дээр танах энийг нь анхаараарай. Хойштоо та нар ингэж ингэж явал техникж наслт өндөр байх нэ гэдгийг биднэрт байнга зөвлөгөө өгч идэг. Засвар үйлчлэгээ, өрсөн зэрэглэл засвар үйлчлэгэндээ дандаа нөгөө соосон шинжилгээ авч идэг. Энэ бас нөгөө техникийг наслтанд их сайнаар нөлөөлдөг, эргээр нөлөөж чаддаг. Анх энэ 15 6 та хөтлөө уулуургаад тэр нэг орж гисэн л дээр дагалтай гэдэг нэг Оросын 100 тал дээр механик тэнцвүүлэгчтэй ингээд хатуулаа гэл бууж яриад нөгөө механикаар эргүүлж дайлуулаад өгшилдэг. Тэрэл ер нь анх сурж байгаа нь хэцүү үе шаардлагаж байсан л да. Тэгээ одоо бол мэдээж энэ техникээр болохоор хамаагүй өөрлөлтөө бас мэдээж. Мэдээж аюулгүй ажиллагаа талаг чухал үүрэг гүйцэтгэж байгаа л да. Мэдээж нэг автоолдоор очих хүмсэг тайвна. Мэдээж даапаж ажны явуулбал хүмсгээр тавьдаг. Зам талбайгаа зөксөлөнд мэдээж дугуй мугуй хагарах эрсдлийг бас бууруулна. Аа, дэс бульдозер маань явах хэдэг нь болохоор бусад бульдозеруудыг харьцуулахад одоороо нь дээрээ барилдаг болохоор газрын газруудаар харьцаж байгаа гинжний тунарл байгаа. Хоёр гинжний хилэгдэлчигэд а гурав болохоор зүтгэх ус маш сайн байдгаар давуу талтай. Би нэг ер нь их олон найзтай ер нь бол тэм зөвлөгөө өгж ийсэн. Цааш ч өгөх болно. Ер нь бол бульдозер гэвэл ер нь катерпиллер шүү. Өөр бульдозерыг бол нэх одоо зөөрлөд бол миний хувьд бол өөрөөр бол хэлэхгүй. Caterpillar-ыг сонгорой л гэж би зөвлөнө. Тэр тусмаа DS Монголын уулуурхаа бол бульдозер сонгол үнэхээр л Caterpillar сонгох хэрэгтэй юм байлээ. Энд одоо маргашгүй. агнараз тоногдох өөрөмж.